वो बंदूक भी हमारी होगी गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा बंदूक तेरी गोली भी तेरी दिन तारीख भी तेरा सुबह बोले सुबह शाम